Uzu l'a holo seruron. Ci changi sian coloron. Reiru ala pordo. door color too. La pordo anca usandi sian coloron. Malfermu la pordon. Ci successis. Trovu elireion. Trovu elireion. Cio esas tio? Scanu la aparaton. Cio habis aparaton? Ciel tio cion mi trovis? Cio vi pensas che mi volas gin ti elci? Plei pone, mi ne poves parir. Estas giuste molant vi. Hei! Felicianos quic tagon, Isaac. Pacio certe amas iam granda netulon. Regardu, pacio ne povas esi tie cun vi cae panio, set ne povas ancor haris feston. Cune? Yes, ja. montro mi montro de nove mi povas fari kio estas ĝuste malantaŭ vi hej hej feliĉan naskiĝtagon Isa paĉo certe ama sian grandan etulon rigardu paĉo ne povas esti tie kun vi pe pano sed ni povas ankora havi feston ĉu ne jes ja feliĉan naskiĝtagon Isa paĉo certe amas sian grandan etulon provu eniri tra la breccio. Trovu Elieion. Tiel ili mortis citie. Cio casis al ili? registrajo Ela Pontes voce registrajo datum corruptezzo gravega Kai eble tio estas cio kio mi bezonas ĉu vi scias en tiu momento la pordo malfermiĝis kaj vi estis staranta tie portante tiun malnovstilan tekstan veston kaj kiel vi ridetis Mi devis rigardi for au viri Marcus sur mia visaggio, tion, cio jus gloris ene de mi ci vizias. Ha, ci estis nur momento, set mi ciis. Mi ciis, che nicunus por ciam. Eiloi, Eiloi, ĉu vi estas tie sube? Li trovis min, Ros trovis min. Sube cittie! Mi tui venas! Mi tui venas! Patrum Dio est laudata. Venu, Cnabino. Prenu mien malon. Vi ne appartenas tie sube. Venu! Tiei locoi estas malpermesita, Eloi. Mi falis ennem. Ili venas de la Metala Mondo. Venu! Venu! Venu! Venu! Venu! Venu! Cio es estio sur via visagio? Nenio. C'vi trovis gin tie sube? Ne. Dono al mi. Ne. Ailoi. Ciai aferoi es as langerai? Ne. Ne. Nu, se vi plukaše foriros e en ja hejmo, vi bezonos ci, ki je supervivi en sovagetso. Venu, Eloi, hejmen tui. Se tekte morgau, vi lernos časi. Cicciui formoi! Cionili signifas? Prenu vien pafarkon. Pafarko, suffice est a murmurado al tiu, ludilo, de subveniru al lavalo nun, secuumin. La sovagezzo può strangere a Eloi. Vi besono resti proxima ca agi tiel ciel mi diras. Mi cias. Nu, vi estas ancora grat vita de tiu hierau a falo, ke mi comenzu tie. Prenu ci tiel medicina saceton cae mi montros al vi kiel plenigi gin. Ci vi vidas tiun planton, ci tie proxime, gi salve drusus.